Gaur egun gure herrian dugun bizikilpen tasa porzentai tamalgarri batean dago, euneko berrogeita zazpia bakarrik bizikilatzeko gai gara. Orduan, gure erronka nagusietako bat urrengo lau urteetan, neurri zuzentzaileak hartu eta euneko irurita tamagostera iristea izangoa. Eta gainera inguruko baserritarren produktuak eskuratzeko guneak bideratuko ditugu. Azkenik, kontsumo eredu jasangarriak ezagutaraziko ditugu, eta helikadura buru jabetzan sakontzea izango da helburu nagusia.